Χάι έξω αισθέζεις. Χάι έξω αισθέζεις πέντε εισίν. Ο οφθαλμός, χε οψις τα χρώματα βλέπει. Σου λαμβάνει. Ότι λεουκόν, ε μέλαν, χλωρών, ε γλαουκόν, ερουθρόν, ε ξανθόν, ε εστί. Το ους, χε ακοέ, tus echus acuei diagnoscei eite physicus tas phonas kai remata eite technicus tonus musicus ho nucter he osphresis ta eus frantica kai dysosma evos mias kai kakos osphrainetai he glossa metà tu huperoiu, he geusis, geuetai diaginoscei tus humus, ti glucu, cae picron, trimu e oxodes, strufnon e austeron eie. He cheir, he hafe, diaginoscei toe pselafan, toe haptestai, τεν των πραγμάτων ποζότετα καί ποιότετα, το θερμόν καί ψυχρόν, χουγρόν καί ξερόν, σκλερόν καί μαλακόν, το τραχού καί λέιον, το μπερού καί κούφον,